Здравствуйте, друзья! Доброго времени суток! С вами Наталья Китанова и международный интернет-проект Faberlic Online. И сегодня а, я хотела бы показать, а, каким образом мы можем а, в своем кабинете оформить легко и просто заказ. Так как вы уже авторизированы в системе, вы, наверное, соответственно, в нее зашли. Если нет, то когда вы прописываете здесь личный кабинет, например, так, личный, кабинет. Берлик. Кликайте Enter. Вот, пожалуйста, официальный сайт. Ну, так как у меня уже вход осуществлен, а, поэтому вылезает вот такое. А у вас будут вот такие две строчечки. А, вы там напишите свой номер, а, свой логин и пароль. Так, ну поехали дальше. Система выдает вот вам вы начинаете оформлять заказ, нужно флеш-каталог, можно заказ по артикулу. Так как мне только нужен заказ по артикулу, я нажимаю на него, и система мне выдала э, вот такую информацию. Оформление заказа, доставка, реквизиты. Мои адреса доставки называется этот раздел. Э, тут система также дает на выбор адресная доставка, либо пункт выдачи. Адресная доставка – это постамат, по-моему, и почта. Пункт выдачи – это уж, соответственно, говорит сам за себя. А, в этой строчке выбираете страну, далее а, республику, либо там область, далее населенный пункт свой и, пожалуйста, выбираете все возможные места. Пункты выдачи, постаматы и просто на карте. Видите, большой какой выбор. Ну, так как у меня уже выбор сделан, а, долго задерживаться на этом не будем, я кликаю «Продолжить». Немножечко ждем, подвисает, так как у нас очень много консультантов. Так, как я уже говорила, можно выбрать э, посредством флеш-каталога, либо заказ по артиклу. Мы идем сразу на одежду, ой, сразу идем на продукцию. Здесь, видите, у нас вкладочки, так как я уже знаю, что мне конкретно надо, а, не рассматривать буду товар, то э, уже делаю выборку. Так, женщина, Далее тип одежды. Видите, можно выборку сделать. Тут уже как-то сделано. Интересно, блузки. Далее мы ищем эту блузочку. Вот она у нас. Кликаем «Купить». Тут, пожалуйста, представлены, эти размеры. Мне интересен 48 Я его добавляю в корзину. Далее, так как мне уже ничего не нужно <clears throat> по функции, которые представлены в общем, в общей системе, я иду уже на второй шаг, кликая на сумочку. То есть корзина. В корзине уже у меня вот эта блузка. Я иду на второй шаг, кликая на продолжить оформление заказа. И вот я на втором шаге. Здесь система предлагает э, каталоги. Пожалуйста, компания номер если нужны вам эти каталоги, то вы, соответственно, не удаляете их. Если они вам не нужны, вы обязательно кликайте вот на это, на это ведерко. Так как если вы не кликните, то у вас, соответственно, придут каталоги 29 рублей 80 копеек умножить на 5 и 29 рублей 80 копеек умножить еще раз на 5. Ну, поэтому я вам даю такой совет. Далее у нас идет, видите, мы спускаемся в ваш бонус за покупку. Все бонусы за покупку, которые обозначены в каталоге, <clears throat> они выбираются на втором шаге а, промо-акции. Поэтому мы их а, кидаем в корзину именно только отсюда, не с каталога. Мне это не интересно. Я иду на акцию распродаж. Мне интересно цены на каникулы, скидки до 80%. Кликаю «Выбрать товары». Чуть-чуть жду. количество партнеров миллионы в компании. А, чуть-чуть лагает. Ну, еще зависит от интернета. Так как все у меня крема, и у сына все есть, я спускаюсь вниз. Мне вот интересен бальзам, укрепление до кончиков. И еще один такой же, вот на ботанику очень хороший. Так, ну-ка еще его возьму. Так, далее, тут пока мне ничего не надо вот мыльца меня заинтересовала. Его возьму штуки две. Далее у меня все есть. Да, а, да, вот. Питательный крем для будет на всякий случай. Ну, например, небольшой презент. Такой смешной цене 39 рублей. Ну, не спускаюсь вниз. Может быть, еще что-то интересное будет. Так, помад тоже мне предостаточно. реплику выбрать. Система выкидывает уже у нас. Так, обязательно нужно кликнуть вот на эту кнопочку «Применить изменения». А, о том, о чем я говорила выше, видите, у вас меня уже а, упали эти каталоги, они мне совершенно не нужны, поэтому я от них избавилась, видите, их уже нет. Если вы не кликните на эту кнопочку, то они у вас уже придут все в заказе. Будьте внимательны. Далее пожалуйста, у нас заказ на 1919 рублей, а всего 1537 рублей. Продолжаем оформление заказа. Что-то подвисает у нас. Система показывает мне, что у меня вот столько бонусов. Но ну, вы можете их потратить, но я их коплю. Поэтому я иду дальше. Также система, пожалуйста, 1537 рублей и оплата доставки 99 рублей. Я утверждаю заказ. Немножечко жду. Пожалуйста, система выдает нам так называемый чек-лист, где указан номер заказа, итого по заказу, ваш пункт выдачи, который вы выбрали, работу этого пункта выдачи, контактные телефоны, дата предполагаемой доставки, вес, ну и сумма к оплате. В моем случае это 1636 рублей. Ну вот и все, собственно, дорогие друзья, все, что я хотела вам рассказать. Если я была вам полезна, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем доброго дня и пока-пока!